हेलो गाइस आज मैं दिखाऊंगा आपको कैसे बनाते हैं कुछ अच्छा intro so guys pixel lab में जाना है गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेक्सचर डाउनलोड कर दीजिए एनिमेशन पे डाउनलोड कर दीजिए गाइस आपको जो भी टेक्स्ट लिखना वो आप इसमें लिख सकते हैं गाइस अभी मैं मेरा लिख रहा हूँ आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं गाइस सभी कि ये डाउनलोड की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर दीजिए गैस अंत में कुछ नया आएगा गैस अंत में क्यू आर कोड आएगा guys Q R code scan करना है और आपको जो क्यू आर कोड है स्कैन करके मेरी वेबसाइट में चले जाना है गैस अभी आपको क्या करना है टेक्सचर में जाना है आपको जो टेक्सचर डाउनलोड किया है वो आपको ले लेना है गैस ब्लू आइकन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपका टेक्सचर ले लीजिए गैस ये रहा गोल्डन है वो ले लीजिए ओके ये आ गया अभी आपको ट्रू पे क्लिक कीजिए ट्रू पे क्लिक करने के बाद आपको ट्रू पे क्लिक कीजिए ओके अभी आपको क्या करना है साइज अभी नहीं करनी है सॉरी अभी नहीं करनी है अभी आपको कहाँ पे जाना है फ्रंट में जाना है फ्रंट में जाने के बाद आपको तो आ, जो ब्लॉगर सेंस बोल्ड है उसमें चले जाना है गाइज ओके ओके कीजिए अभी सेट कर दीजिए जहाँ पे करना हो वहाँ पे ओके अभी आपको कहाँ पे जाना है स्ट्रॉक में जाना है गाइस एनेबल कीजिए एनेबल करने के बाद आपको तो एट पे कर दीजिए गाइस प्लस प्लस दबा के एट पर ओके गाइस ट्रू पे क्लिक कीजिए फिर आप जाइए एमोज में गैस एनेबल कीजिए ओके कुछ भी नहीं करना है ट्रू पे क्लिक करना है फिर जाइए थ्री डी टेक्स्ट पे एनिमल कीजिए फिर कुछ भी कर ना कर ट्रू पे क्लिक फिर रिफ्लेक्शन में जाइए एनिमल कीजिए और ट्रू पे क्लिक कीजिए गैस सिंपल है आप कोई भी ऐसे बना सकते हैं गैस अभी आपको क्या करना है रिलेटिव पोजीशन में जाना है फिर आपको दो बटन दबा के सेट कर देना है ट्रू पे क्लिक करना है गैस अभी गैस आपको कहाँ पे जाना है थर्ड ऑप्शन में जाना है गैस फोर्थ ऑप्शन में सॉरी फिर आपको ट्रांसपेरेंट में जाना है गैस ओके अभी सेव इमेज कर देना है गैस ऊपर सेव के इमेज स्क्रीन में देख सकते सेव एज इमेज पे क्लिक करना है फिर आपको सेव टू गैलरी हो गए गैस सेव इमेज अभी आपको काइन मास्टर में जाना है गैस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए गैस प्लीज़ गाइज मैं आपको काइन मास्टर हैक वर्जन की भी आपको मैं लिंक दे रहा हूँ डाउनलोड के फ्री है गैस गैस थोड़ी स्क्रीन छोटी है माफ़ कीजिए गैस प्लस पे क्लिक कीजिए सिक्सटीन जेम नाइन पे क्लिक कीजिए गैस आपको ये स्क्रीन आ जाएगी मीडिया में जाइए गैस सॉरी थोड़ा फटाफट कर रहा हूँ गैस मीडिया में जाना है आपको ओके मीडिया में जाने के बाद आपको जो तो बैकग्राउंड में सेलेक्ट कर देना है कोई भी बैकग्राउंड ले लेना है गैस आप जो भी चाहो वो फिर आपको थोड़ा बड़ा कर देना है बीस सेकंड पर ओके गैस अभी आपको अपना जो है का जो इंट्रो आपका इंट्रो है वो ले लेना है गाइस ओके वो लेने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ दिखने वाला है हमारा इंट्रो गाइस प्लीज़ हमारी स्क्रीन छोटी है माफ़ कीजिए गाइस वो तो होता रहता है ओके गाइस अभी हमें क्या करना है उस पर क्लिक करना है स्क्रीन को उस लेयर को थोड़ा बड़ा कर देना है स्क्रीन के रिजोल्यूशन पर ओके गाइस अभी आपको ओके अभी इसको कट कर देना है गैस ऊपर वाला जो हमने बैकग्राउंड लिया था उसको कट पे ऑप्शन में जाना है और ट्रेम टू प्ले हेड पे जाना है राइट टू प्ले हेड पे ओके हो गया बेस्ट हो गया गैस अभी हमें लेयर में जाना है ओके अभी यहाँ पे सेट कर देना है मैं जब सेट कर रहा हूँ उस तरह से गैस अभी हमें क्या करना है लेयर में जाना है फिर मीडिया में जाना है और आपका जो पिक्सल में टेक्स्ट बनाया था उसमें चले जाना है गैस ओके गैस अभी ये जाने के बाद थोड़ा बड़ा कर देना आपको जो भी चाहिए वो मैं कर रहा हूँ वो बराबर है आप वही कीजिए वो साइज़ एकदम एक्चुअल बराबर है गैस फिर आपको साइड लेफ्ट में जाइए गैस और 1.5 में की क्लिक कर दीजिए और बैक चले जाइए गैस ओके अभी देखते हैं हमारा कितना अच्छा है अभी सेट करना होगा गैस ये सेट सेटअप तो आप वीडियो में देख लीजिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ गैस ओके देखिए थोड़ा पीछे है थोड़ा आगे करना पड़ेगा trim to playhead right okay guys okay अभी थोड़ा टेक्स्ट हो तो उस तरफ से ले जाए ओके गैस अभी आपको की पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा गैस इसके लिए ओके की पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा आगे चले जाना है गैस थोड़ा ओके गैस जहाँ पे वो ख़त्म हो और प्लस पे क्लिक करें थोड़ा उसको पुशअप कर देना है गैस लेफ्ट की तरफ और फिर प्लस पे और ओके गैस ये ऑटोमेटिक हो जाएगा ओके गैस बैग चले जाना गैस अभी आपको देख लेना कैसा बनाए गैस थोड़ा नहीं अच्छा बनाए अभी मैं थोड़ा आगे करने वाला हूँ आप गैस एक बार करेंगे तो नहीं आएगा दो तीन बार कीजिए गैस मुझे पूरा यकीन है आपको आ जाएगा गैस बहुत ईजी है गैस प्लीज़ ट्राई कीजिए ओके गैस प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अपने शेयर नहीं किया तो दोस्तों को कीजिए मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा इस प्लीज़ तो बस के गाइस अच्छा हो गया है अभी मैं दिखा दिखाने वाला हूँ गैस अभी मैं म्यूज़िक स्टार्ट करता हूँ गैस